くり太郎チャンネル。おい金よこせ。おめえは、泥棒じゃねえか。どっからどう見たって、警察じゃい。抵抗ペンギンしてやる。ペチペチペチペチペチ。それは社畜ペンギンじゃないかい。これは、どこに持ってきたんだ白状したら、見逃してやりますよ。え、それから、ロケットランチャーが降ってきたから。マジかー。嘘かー。